साइमन राई युट्युब च्यानल यहाँहरूलाई फेरि पनि साइमन राई युट्युब च्यानलमा हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म साइमन राई फोन अनलाइन डिजिटल मार्केटिङ कोच र मैले चाहिँ थुप्रै साथीहरूलाई नेपालमा चाहिँ कोचिङ गर्दै आइरहेको छु यदि तपाईँहरू पनि हाम्रो साइमन राई युट्युब च्यानलमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरू पनि entrepreneur online platform digital marketing affiliate marketing गर्नका लागि चाहिँ खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो टपिक्स एकदमै पावरफुल टपिक्स यदि तपाईँहरू अनलाइन प्लेटफर्म अथवा एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्न लागिराख्नु भएको छ अथवा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो करियरलाई कसरी ड्राइभ गर्ने भन्ने त्यो विषयमा चाहिँ खोजनीति गरिराख्नु भएको छ भने आजको एकदमै पावरफुल टपिक्स यहाँहरूमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई तपाईँहरूले होला र यदि मैले आफ्नो टु इयर्सको एक्सपिरियन्सलाई यहाँ चाहिँ क्याप्चर गरेर तपाईँहरूलाई सेयर गरिरहेको छु र यदि बिजनेसलाई अत्यन्तै आवश्यक यो चारवटा पोइन्ट्सहरू तपाईँ सेयर म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु नम्बर वान भनेको चाहिँ तपाईँको बिजनेसमा चाहिँ प्रोफिटेबल हुनु पऱ्यो नम्बर सेकेन्ड भनेको तपाईँको बिजनेसमा स्केलेबल हुनु पऱ्यो नम्बर थर्ड भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी बिजनेसलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको इन्कमको आधारमा पनि तपाईँले बिजनेसलाई चुज गर्नु पऱ्यो र नम्बर फोर्थ भनेको चाहिँ फ्रिडमको आधारमा तपाईँले बिजनेसलाई चुज गर्नु पऱ्यो सो मेरो मतलब के हो भने म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने प्रफिटेबल बिजनेस भन्नाले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको बिजनेसमा हुने सेल्सको रेभिन्यू सेल्सको मार्जिन सेल्सको कमिसन्सलाई आधार मानेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ प्रफिटेबल कुन बिजनेस चुज गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ र एकदमै फाइदाजनक हुन्छ त्यो बिजनेसलाई चुज गर्नु भएन भने तपाईँको बिजनेसमा चाहिँ नराम्रो हुनसक्छ र म यही सजेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईँको बिजनेसमा तपाईँको बिजनेसले ल्याउने प्रफिट अथवा प्रोफिटेबल एउटा मार्केटलाई ल्याउने कोर भ्यालु के हो त्यो प्रोफिटेबल बिजनेस तपाईँले चाहिँ आफ्नो लाइफमा आफ्नो करियरमा चाहिँ चुज गर्न अत्यन्तै इम्पोर्टेन्स रहेको छ र नम्बर सेकेन्ड टपिक्स जुन स्केलेबलको कुरा मैले गरेको थिएँ तपाईँको बिजनेस चाहिँ एकदमै स्केलेबल एडभान्स हुन अत्यन्तै आवश्यक छ आज तपाईँ तपाईँसँग चाहिँ बहुत दमदार प्रडक्ट छ र तपाईँको बिजनेस चाहिँ यदि स्केलेबल हुन सक्दैन एउटा लोकल मार्केटमा चाहिँ मात्र सीमित हुन्छ भने त्यो बिजनेस हुन सक्दैन तपाईँको बिजनेस अहिलेको latest asset light model five light मोडललाई युज गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्केल अप गर्न सक्नु हुनुपर्छ तपाईँले चाहिँ तपाईँको आफ्नो बिजनेसलाई नेपालका विभिन्न सिटिजहरू बिग सिटिजहरूमा बोटल काठमाडौँ जापा इलाम मेविधान र विभिन्न नेपालका थुप्रै भूभागहरूमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ एक्सपान्ड स्केलेबल गर्न सक्ने माध्यम चाहिँ खोज्नु पर्दछ त्यो मेबी डिजिटल वेबाट हुनसक्छ मेबी अन्य वेबाट हुनसक्छ तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्केलेबल तरिकाले चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ र त्यसैको आधारमा चाहिँ तपाईँले बिजनेसलाई चुज गर्नु चाहिँ एकदमै प्रोफिटेबल हुन्छ नम्बर थर्ड भनेको चाहिँ तपाईँले बिजनेसलाई हेर्ने आधार भनेको चाहिँ इन्कम टाइप्स र वर्ल्डमा जस्ट ओन्ली थ्री टाइप्सको चाहिँ इन्कम इन्कम लेभलहरू हुन्छन् फर्स्ट भनेको चाहिँ एक्टिभ इन्कम लेभल सेकेन्ड भनेको चाहिँ तपाईँको प्यासिभ इन्कम लेभल र थर्ड भनेको चाहिँ तपाईँको रेजिडियल इन्कम वर्ल्डमा जति पनि मैले स्टडी गरेको र मैले चाहिँ इन्कमको टाइप्सहरूको बारेमा सर्च गरेको आधारमा जस्ट ओन्ली थ्री टाइप्सको रोबर्ट त्यो साकीले पनि यसलाई चाहिँ डिफाइन गरेको मैले पाएको छु र एक्टिभ इन्कम भनेर कस्तो कस्तो इन्कमलाई तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भने एक्टिभ इन्कम भन्नाले चाहिँ तपाईँ ज जबसम्म सक्रिय रूपमा आफ्नो काम गर्नुहुन्छ मेबी लाइक एउटा जब होल्डरले जबसम्म चाहिँ कुनै कम्पनीमा काम गर्छ होइन कुनै सर्भिसमा दिन्छ उसले चाहिँ जबसम्म आफू फिजिकल्ली चाहिँ उपस्थित भएर चाहिँ काम गर्छ भने र त्यहाँ त्यहाँबाट चाहिँ उसले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्छ भने त्यस्तालाई चाहिँ एक्टिभ इन्कम भनिन्छ र प्यासिभ इन्कम कस्तोलाई भनिन्छ भने लाइक कुनै ठाउँमा सुतिराख्नुहुन्छ लाइक कुनै ठाउँमा चाहिँ घुमिराख्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ अन्य कामहरू गरिराख्दा पनि त्यसबाट चाहिँ तपाईँलाई इन्कम जेनेरेट हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ प्यासिभ इन्कम भनिन्छ र रेजिडिउ इन्कम भनेको चाहिँ जब तपाईँको एक्टिभ र प्यासिभ इन्कमलाई चाहिँ म्याच गरेर तपाईँको मनीले तपाईँलाई काम गर्छ भने यसलाई रेजिड्युल इन्कम भनिन्छ र यसको बारेमा अपकमिङ भिडियोजमा हामी थप बेहद रूपमा चाहिँ हामी डिस्क्राइब गर्नेछौँ र तपाईँले आफ्नो मैले भन्न खोजेको मेरो अर्थ के हो भने तपाईँले आफ्नो बिजनेसलाई हेर्दा इन्कमको टाइप्सको आधारमा पनि तपाईँले चाहिँ छुट्याउन सक्नुपर्छ र फोर्थ नम्बरमा भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो बिजनेस चाहिँ लाइक फ्रिडम तपाईँले चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ फ्रिडमली हेर्नु पर्यो एउटा ह्युमन लाइफ भनेको चाहिँ जहिले पनि स्वतन्त्र प्राणी हो हामी मान्छे चाहिँ हामी फ्रिडम चाहन्छौँ हामी टाइमको फ्रिडम चाहन्छौँ हामी लोकेसनको फ्रिडम चाहन्छौँ होइन हामी फाइनेन्सियल फ्रिडम हुन चाहन्छौँ र मैले थुप्रै बिजनेसहरू सर्च गरेको छु र धेरै बिजनेसहरू सर्च गरेको छु जहाँ चाहिँ आफू खटिराख्नुपर्नेलाई चौबिसै घन्टा बिहानदेखि बेलुकीसम्म चाहिँ चौबिसै घन्टा चाहिँ बिजनेसमा सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर लेटेस्ट टेक्नोलोजीसँगै केही यस्ता बिजनेसहरू आइसकेका छन् डिजिटल युगमा केही यस्ता बिजनेसहरू आइसकेका छन् जो एकदमै लाइक लोकेसनको फ्रिडम तपाईँलाई काठमाडौँ गएर पनि गर्न सक्ने भुटोल गएर पनि गर्न सक्ने नेपालका विभिन्न अन्य आउट आउट अफ कन्ट्री भएर पनि काम गर्न सकिने बिजनेस मोडल्सहरू आइसकेका छन् है सो तपाईँहरूले पनि चुज गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको बिजनेसलाई तपाईँले फ्रिडम लोकेसनको फ्रिडमको आधारमा पनि तपाईँले चाहिँ बिजनेसलाई चुज गर्न सक्नुपर्छ भने अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको टाइम फ्रिडम कोही पनि व्यक्तिहरू एउटा सीमित nine to five ten to five ten to four यसरी एउटा सीमित क्राइम एरिया टाइममा बसेर चाहिँ काम गर्न सक् चाहँदैनन् र आजको समयमा यस्ता बिजनेसहरू छन् जो डिजिटल मार्केटिङ एफिलिएट मार्केटिङ जस्ता बिजनेसहरू छन् जो आफ्नै होम बेस बिजनेसमा गरेर अथवा चाहिँ नेटवर्किङहरू छन् जो एउटा कुनै आफूलाई इनर्जी आएको टाइममा चाहिँ बिजनेस गर्न सकिन्छ आफ्नो एउटा fix time maybe three hours four hours seven आवर्सको पिरियडमा चाहिँ एकदमै गजबको इन्कम हुने बिजनेस आज चाहिँ स्टार्ट गर्न सकिन्छ र हो मसँग काम गरिराख्नुभएका एक यही व्यक्तिहरू कतिपय मेरा टिमहरू छन् जसले मेरो भिडियोलाई तपाईँहरूलाई पनि सेयर गरिराख्नु भएको छ होला र तपाईँ उहाँहरूसँग पनि कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यस्ता बिजनेस मोडलहरू चुज गर्नुहोस् जहाँ कि तपाईँको चाहिँ प्रफिटेबल पनि होस् स्केलेबल पनि होस् तपाईँको चाहिँ इन्कमको टाइप्सहरू चाहिँ त्यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको इन्कमहरू तपाईँले गेन गर्न सकौँ र फोर्थमा तपाईँले फ्रिडमको आधारमा पनि तपाईँले बिजनेसलाई चुज गर्नुहोस् र यदि तपाईँहरू डिजिटल बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ डिजिटल मार्केटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने अफकोर्स हाम्रो कोर्सहरू एटेम्प गर्नुहोला तपाईँ जे जस्तो प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ तपाईँले त्यही प्रोफेसनलाई चाहिँ डिजिटल बिजनेसको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ र एफिलिएट मार्केटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इजी वान कोर्सलाई तपाईँहरूले एटेम्प गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हाम्रो भिडियोलाई मन परेको खण्डमा तपाईँहरूको साथीहरूलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला तपाईँको साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला ताकि उहाँहरूलाई पनि आफ्नो लाइफ करियर अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ एकदमै सहजता मिलोस् यसले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सहजता मिलोस् र यही भन्न चाहन्छु फेरि पनि हाम्रो भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु